Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Ey Rabbimiz! Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur'an'ın kerametiyle ateşten koru. Kur'an'ın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi. Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver.'' yüreklerimizi ak et. Derecelerimizi yükselt. Borçlarımıza ödeme kolaylığı nasip et. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla. Dinimiz ve dünyamızı ıslah eyle. Ey Rabbimiz! Bütün İslam coğrafyasını her türlü belalardan ve musibetlerden muhafaza eyle. İslam düşmanlarını kahru perişan eyle. İslam'ın nurunu söndürmek isteyen kafir ve münafıklara fırsat verme. Kafir, münafık ve zalimleri Müslümanlara ve bana musallat etme. Gerek fert ve gerekse toplum olarak senin rızana uygun olarak yaşamayı nasip eyle. Çocuklarımızı hayırlı eyle onların birer Kur'an nesli olarak yetiştirmelerini nasip ve müesser eyle. Ey Rabbimiz! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını ve nurunu önce Efendimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye eğridik sen ulaştır. Diğer peygamberlerin salat ve selam onların üzerine olsun. Ruhlarına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile ve ashabının bütün Müslümanların ruhlarına hediye eyledik sen ulaştır. Ya Rabbi ayrıca okunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı bütün geçmişlerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akraba ve sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, meaişemizin, üzerimizde hakkı olan herkesin ve özellikle bu hatmi şerifin niyetine okunduğu kimselerin ve burada bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhuna hediye ediyoruz. Sen ulaştır. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine onların günahlarını bağışla, kabirlerini nurlandır. Ey duaları kabul eden merhametlerin en merhametlisi Rabbimiz. Dualarımızı kabul eyle. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve tüm inananlara salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, bilensin. Günahlarımızı bağışla. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin. Merhametlisin. Yüce Kur'an'ın ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberlerin hürmetine bizleri hakikate ve doğru yola ulaştır. Ey merhametlerin en merhametlisi! Bizleri affeyle.'' lütfun ve kereminle günahlarımızı mağfiret eyle. Ey Rabbimiz bizi Kur'an'ın zinetiyle zinetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman! ve Rahim bütün ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Amin.